Bienvenidos a Cinefiliando Ya. En este video compararé a Woman Under the Influence de John Cassavetes con Breaking the Waves de Lars von Trier para ver similitudes entre ambas películas, que para mí son súper parecidas. Así que empecemos. En primer lugar tenemos a la trama o guión, como prefieran, en donde hay temas omnipresentes en las dos. La religión el adulterio, y destaca el tratamiento de enfermedades mentales encarnadas en las protagonistas. You don't understand, do you? She's not right in the head. I love him. So you keep saying, but I don't see it. A su vez, el sistema de personajes gira en torno a la familia tradicional nuclear bastante coercitiva. I will not have that kind of behavior in my house. I'm sorry, mother. I'm sorry. If you cannot control your mood, it's the hospital again for you, my girl. I'm sorry, I'm sorry. Why should you be any different? Let me, let me start over. Hello, Dad. Hi, honey. En segundo lugar tenemos a la cámara, que en ambas es bastante inestable, movida, dando una sensación de poca seguridad y control en la historia, lo que ayuda a transmitir el desenvolvimiento de las patologías de los personajes principales. A su vez, en ambas películas destaca el uso de planos generales, lo que da una sensación de empequeñecer a los personajes como producto de su entorno. Esto se da más en Breaking the Waves, donde la comunidad, con sus costumbres tradicionales, parece como aislada en esa especie de prisión que da el paisaje inmenso, como una especie de prisión moldeadora de conductas, ¿no? que los aíslan del exterior. En las dos pelis también, los planos cortos suelen ser primeros planos, como si la cámara buscara en las caras de los personajes un leitmotiv, como un motor. Y esto se da más en Casabet que la marca personal de este director suelen ser los primerísimos primer planos y por eso el recurso este se utiliza más en A Woman Under the Influence. cuanto al sonido, las dos tienen sonido directo, ya sea de ambiente o de las voces de los personajes dentro o fuera del campo visual, con poca música. Este silencio o sonido de ambiente diegético, que básicamente es el sonido de lo que sucede en pantalla, se da más en Breaking the Waves, con sonidos religiosos, diálogos de los personajes y el sonido del mar y del ambiente, ¿no? Have you been in to see her? Y en A Woman Under the Influence se da con diálogo de los personajes, sonido de construcción y sonido urbano, más que nada. Hey, listen, you birds, I'm waiting for my kids at school. Do you mind giving me the time? Do you? Esta falta de música en las dos películas nos sitúa en un nivel de gravedad que dota a la acción de mayor peso. ¿Vieron cómo se suele decir que la música transporta, eleva, sumerge? Bueno, acá la falta de sonido, de música, digamos, no nos permite escaparnos de lo que está sucediendo en pantalla, de la acción, y esto contribuye a dotar de mayor dramaticidad y mayor peso a la acción. Bueno, eso fue todo de este análisis. Espero que les haya gustado y si no les gustó también pueden dejar un comentario en el video. Y les sugiero que se suscriban si les gusta este material relacionado al cine. Y además en la descripción del video y del canal voy a dejar los links de las recientemente creadas redes para tener una comunicación más fluida, en donde va a haber novedades del canal y también material exclusivo. Así que nos vemos en el siguiente video.